Vocês já repararam que não importa como você faça, é como você mostra. Então o que, que você precisa ter? Você precisa ter um elemento surpresa, você precisa de uma coisa inesperada. Né? E é mais ou menos o que eu queria demonstrar para vocês hoje. Por exemplo, eu costumava ser. Eu costumava fazer mágica com carro e tal, só que hoje eu estou muito ruim. Estou terrível. Então, para simplificar a coisa, eu, por exemplo, em vez de se embaralhar, faz o seguinte, pega um montinho aqui e puxa. Não precisa ser muito grande, não. Só vira. Só vira. Vai mostrar um negócio bacana. Agora pega um monte e esse vira de novo. Beleza. Como tem muito tempo que eu não faço mágica, eu quero tirar essas cartas aqui, ó. Eu vou olhar todas essas aqui e tal. Beleza. Agora essa aqui é a sua carta. Pega aí pra mostrar pro pessoal, não me mostra o que, que é. Aqui eu puxei duas cartas. Era para vir uma, mas veio duas. O que, que eu posso fazer para você aqui agora? Eu estou vendo que são duas cartas. Eu sei que a soma dessas duas cartas dá essa carta que você puxou, que veio duas. Só que são, como são duas cartas, eu acho que são duas cartas iguais, cara. Tenho certeza, são duas cartas iguais e é a soma da carta que você puxou. Eu tenho certeza, eu aposto almoço contigo. Opa, vai. Você sabe qual é o grande lance de apostar? Você sabe qual é o grande lance, cara, do que a gente faz, do que a gente entrega na Red? A Red, ela deixa a gente ter esse elemento de surpresa. Não importa como embaralhar o baralho, não importa como eu pedir você tirar a carta, o que importa é o quê? É como eu vou te mostrar o que eu resolvi. É isso que vocês têm que pensar na hora de vocês resolverem as coisas dos clientes. Entendeu? Caraca! É isso que vocês têm que pensar, cara. É como que você vai mostrar? Você não vai lembrar de como eu pedi para você tirar a carta, você não vai lembrar de nada. Você só vai lembrar que eu tinha um 3,5 na manga. Você vai passar o ano inteiro lembrando que eu tinha um 3,5. E é que eu pergunto para vocês, a perguntinha a vocês, qual que é o 3,5 de vocês? É isso que vocês têm que mostrar no cliente. Qual é o meu 3,5? O que, que eu posso fazer para causar diferença? É isso que vai fazer o cliente estar do lado de é, vocês é, ou não? É isso que vai é fazer o cliente responder o NPS legal ou não? Pensa para vocês aí, leva para casa. É qual o marketing é o seu da história. Qual que é o seu 3,5? É só isso. A mensagem é essa. Exatamente.